Apa denoi, de prodi eta bueno, hemen gara beste hileroko bazkide zozketa batekin, jada ez da gizen barrena da. Den, baina, ja, bastante egin ditu. Eta bueno, beti bezala hemen gara zozketan, horrek uste dituzute hilonetako bazkide, ba, parte hartzen duten bazkide guztiak, eta, bueno, beti bezala bazkietza sistema azalduko dut, e, bazkietza sistema urtean hamarreuro amarreuro ordaintzen dituzu, et, bueno, amarra euro dituzu eta bazkietzak urtebeterako balio dizu gemerauntzean. Honekin zaiten duzu, gure proiektuari balauntza bat ematen diozu. Ze amantaia ditu bazkide izateak? Bueno, en, azteko, ba, ondik ikusten nahi ez? Urte horretan zehar, amabi zozketa ingo dira jolasenak, eta amabi zozketatan parte hartuko duzute automatikoki. Irabazten bazaiz, irabazten badezu ez zozketa, bat joko zerrenda bat bialiko izuegu eta joko zerrenda hortatik bat aukeratu behar dezute. Eta, bueno, jolaz zerrenda hortan ez badu zute bat guztuko bat topatzen, gu prezio bat esaten dizugu eta zu prezio horren barruan dago jolas bat aukeratu ezakezute, zeuen guztokoa. E, gehiago ze gantai Ba babeira, oain adibidez, e, zerbitzaria, Minecraft zerbitzaria ireki dugu, eta Minecraft zerbitzarian bi pizaera izan daukate, en eh, bazkide dienak. Ordan bazkideek eh, zeiten dute. Alako abantaia atzu dauzkate. Abantaiak eh, zer dia? Ba, zeitea, adibidez. Eh, kosmetiko ekstra batzuk izatea beste pertsonan gainetik. Ez beste abantaia estilorik ez da kosmetikoa nada, baina, bueno, hori daukate. Eta, bueno, besterik gabe, sosketari ekingo dio, sorteriko honen haupai zuete eh, denoi, eta, ea ba, norden irabazlea. Ea ba, hogei garren bazkidea izan da irabazlea, hemendik zorionako pa dizugu, bo, dizugu. Eta, bueno, beste hoiz esan, ba, e, jarrai parte hartzen o jarrai dezazuela bidea ikusten, urrengo hileetan posible eta tokatzea. Eta bueno, besterik gabe urrengo arte agurtzen naiz, e, zorean egira berriz ere, eta urrengo arte, ale, aio!